我背叛咗我最深爱嘅人。你眯埋眼先啦。又好。对于呢个世界嚟讲，你一个普通人；但对于我嚟讲，你系我嘅世界。 关佢事噶，系我做嘅。唔紧要嘅，天主会原谅你嘅。神父你好耍，唔关我事啊，即系唔系我啊。我走咗，唔知佢之后点咧。天主会唔会原谅我？我知道佢点样。